Oindala bi aste egin duen bideoa bikoizketa bat izan zen. Lehenengo aldia zen bikoizketa bat ikien nula, eta jasan esan oso ondo pasan nun. Eta aste ere bai estreno modukoa da, eta nire atzeko fondoak pistatxo bat behintzaten emate du. Liburu baten komentarioa egitea animatuko naiz. Ta hortako aukeratu duten liburua, Katxalin Minerren nola heldu naiz ni onaino liburua izan da. Katxalinen lehenengo liburua da, oain arte iritzi artikuluak eta barra-barra idatzi ditu, baino eh, publikatu duen lehenengo literatur lana da, hau da liburuaren portada, eta hemen ikusi dezakezue katxalin, oso gauza totxoetan pentsatzen, baina aldi berean da sexia posearekin. Bueno, baina liburuak sartu horretikan komentatu nahi dut portada ederrau ikusten du mundu guztiak pentsatuko duen zerbait. Nun daude hemen faltadian arridura eta galdera ikur guztik. Zuk arrai honi begitara behidatze baldin baiozu, arrai hau ez da hola sai esaten. Bueno, ba, kontatuko izut nola heldu nahi zen nio naino arrai hau oiukatzen nahi dana da, nola heldu naiz ni onaino. Bueno, horregatikan moztu ditut nik, galdera ikur batzuk eta arri dure ikur batzuk. Nahi bali madezu katialin, edituko geha txalde baten eta oaindik saldu gabe dauden liburu guztiri jungo gea pixkanak apegatzen, baina hau konpondu beharra dago. Bueno, baina zer iburuz da, liburuaz. Portada ibeidatzen balin badiogu, adibidez, nik uste izan daitekela buskando emo pelikularen kontakizun alternatibo bat. Ez, e, ikusi baldin badezue, jakingo dezue, nemo arraiak dentista kontsulta baten bukatzen dula. Bueno, ba, Katialinen kontakizun hipotetik kontan, ze, hau dena liburu irakurri aurretik, esate izuet, izan liteke, nemok dentista kontsulta baten bukatu beharren, bukatu dula goizaldean gaupaseroak eta gozaltzera doazen jendea fusionatzen dian taberna batian batean, eta hoxe, ba, bere buruari galdetzen dio nemok nola heldu naiz ni onaino. Izan daiteke, tituloa eta portada ikusita aukera bat da Nemoren historia alternatiboa kontatzea Katxalinek liburu hontan. Baina bueno, oiala dan edo ez, liburu irakurrita gero konfirmatuko izuet. Listo, irakurrita. Lehenen gondorioa da ez dagoela arrai protagonistarik historian. Bigarren ondorioa da, errex irakurtzen den liburu bat dela, bueno, ez bideoan ikusi dezuten bezain errex, noski, baina bai, nahi behintzat oso harina intzait eta oso errex irakurri dut, nahiko azkar. Horrek ez du esan nahi, harinkeriazko liburu bat danik. Liburuko zati askotan, burua ibueltak ematen gelditu zaitezke, nahi behintzat identifikagarriak iritu zaizkidan gauza asko topatu ditutelako. Katxalin eta biok belaunaldi berdineko gea, Tanik esango nuke gure belaunaldian ezaugarri mm, handinetako bat frustrazioa dela. Hau sentsazio pertsonal bada, eh? ez dut ikerketa soziologikorik egin honen ingurun, ez olako ezer, Osa, nire ikuspuntua da. Frustrazio hori bizentzutatik etorri daiteke, baina azken finen oinarri bakar dauka. Txikitatik markatu dizkigute pauta batzuk, esanez, hoie denak bete ezkeo zorion izango geala, arrakasteukiko degula, eta bizitza hon bat eukiko degula frustrazioa litzateke agindu diguten hori ez lortzea. Eta hori gertatu daiteke alde batetikan kanpo faktore batzuen eraginez, zuk egin dezakezu aldezun guztia horra iristeko, baino ez dezu lortzen aurre egitea. Adibidez, karrera bat ikasten duzu, gero masterra, inglesa, alemana, frantsesa, denetarik egiten dakizu, baino pasatzen dituzu 10 urte enpresa zenpresa bekadun izaten. Ez lan mundu hortan aurrea egiten lortzen eta mm, zure bide bakarra igual kanpora jutea da lan horren bila. Hor, zuk egin zen ezaken guztia egin dezu, baina ez tezu lortzen arrakastara iristeko beharrezko zaizun laukitxo hortan gurutzea egitea. Kasu hortan frustrazioa ez dator zure barrutik. Frustrazioa dator kanpo eragin baten bidez. Hori litzateke frustrazioa iristeko bide bat. Eta frustraziora iristeko bigarren bidea litzateke e, eh, Katalinek nere ustez behintzat liburu hontan islatzen duna. Arrakastara iristeko pauta guztiak bete dituzu, hemen jartzen duen arrakastaren laukitxo guztiak bete dituzu gurutzetxoa egin dezu denetan, lanpostu estable bat daukazu, zure goera ekonomikoa ona da, etxe bat erosten dezu, udara guztitan kanporazoaz bidaiatu eta mundua ezagutzera, eta bar, eta bar. Eta egoera hortara iriste zeanean, teorian, markatu dizkizuten pauta guzti horiek bete dituzunean eta arrakastara edo bizitza zorion txu hortara iriste zeanean, oain ere zalantzak dauzkazu, iruitze zaizu, beste zorrai falta zaizula edo kuestionatzen duzu lortu dezun guzti hori, galdetzen diozu zure buruari nola heldu naiz ni onaino, zer egiten dut hemen, benetan hemen egon nahi dut, ez, nire borondatez iritsi naiz onaino, edo markatu dizkiaten pauta horiek bete behar nituelako iritsi naiz onaino. Bigarren kasuan frustrazioa barrutik dator eta nire ustez behintzat buelta ematea zailagoa da. Eta gehiagien roiatu gabe nik behintzat hoi da katxalinen liburu ontatikan jaso detena. Momentu askotan behintzat zentzu hortan oso identifikatua sentitu naiz, Jezabel protagonistarekin. Ta uste dut nahi bezala nire launaldiko jende askoi behintzat gertatu altzaiola hoi. Eta ez balin bada zuzenean protagonistarekin, bai behintzat, protagonistak deskribatzen ditun bestelako egoerekin. Eta dibagazio guztia bekin zesan nahi dizuet, ba erre xirakurri deten liburu bat dala, baino aldi beren zer pentsa eman ditela. Eta beraz, ba, gomendatzen dizuet. Eta hoxe da dana, gustatu izan espero dut, eta hurrengo arte. Aio!